Pada hari Senin dan Selasa, pemakaian seragam mengenakan putih abu-abu ya. Untuk siswi perempuan, wajib berhijab. Pada hari Rabu dan Kamis, pemakaian seragam mengenakan batik wali songo ya. Untuk bawahan, memakai warna hitam. Di hari Jumat, pemakaian seragam mengenakan pramuka Pada hari Sabtu ini, pemakaian seragam jurusan masing-masing. tetap patuhi tata tertib sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.